Okay. यहाँ पेन है आपको यहाँ ये ये आज जैसे थोड़ा कम हो रहा है पर जब होता है तो बहुत वही वही जब हाँ। जब ज़्यादा होता है वो प्ले वो बताना मुझे आप हम्म। यहाँ होता है देखिए ये थोड़ा सा काट मतलब कर्व ले रही है spine that is not good breathe in breathe out Okay? Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Okay. सांस छोड़िए सांस लीजिए छोड़िए छोड़ो सांस लो रिलैक्स लाइट फील हो रहा है लाइट फील हो रहा है हैंड में स्वेटिंग बहुत होता है बहुत ज्यादा है hmm? हैंड्स और पाम दोनों में स्वेटिंग होता है हां स्टमक को भी देखेंगे एसी ऑन रहता है तब भी स्वेटिंग होता है ब्रीद इन करो ब्रीद आउट हेडेक होता है इससे हेडेक तक ठीक हो जाता है अच्छा। जैसे माइग्रेन माइग्रेन नहीं होता ब्रीदिंग ब्रीद आउट छोटा है ये वाला ठीक है स्वेटिंग है उसमें भी मेरी क्रैकिंग है सी रिलैक्स यूज करो पैर को विलीन विराम बोलोगे विधि विद आउट वन लेग को फोल्ड कीजिए इसको यहाँ रखिए ठीक है इसको लॉक कीजिए बॉडी को ऐसा आप जिस काम के लिए आए हैं वो करना ठीक है नेक्स्ट ये नहीं इसमें पता भी नहीं चलेगा आपको breathe in breathe out relax छोड़ यस सांस लीजिए छोड़िए breathe in breathe out Breathe out. Light feel alright? See if I'm giving pressure here or I'm giving pressure here. इस वाले में कंपेरेटिव लग रहा है दिस वन नीचे जाता है ठीक है this one is less okay check here any pain yahan pain nahi ये वाला भी नहीं folder state breathing fold go for breathing breathe in breathe out breathe in breathe out breathe in breathe out I am going for adjustment ठीक है रिलैक्स छोड़िए बॉडी को यू विल डू ब्रीद सांस अंदर लेना है breathe in breathe breathe out breathe breathe out good breathe breathe out breathe breathe out see this side fascias right ये वाला this is C three C one C two के बाद में C two C three and नीचे सी फाइव सी सिक्स ये टाइट हो रहा है because of prolong sitting studies laptop एक ही पोजीशन में बैठे रहना ये वाला फेशियल जो टाइट होता है वो भी नीचे रिलैक्स कर रहा हूँ relax breathe out within, without. Okay. Now this is you. See, turn your face neck, right and left. Check this is more free. Good. Because neck is also important part. Because of prolonged sitting. Yes, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. अगर हम राइट और लेफ्ट को देखें तो left is shorten lame length leg length कम है लेफ्ट की अलाइन कर लेते हैं use विधि विधाव बस बस बस थैंक यू ऊपर आइए बस दर्द इसमें है ना if you can see both limb is equal ठीक है दोनों अलाइनमेंट्स बराबर आ गए yes. okay. this is high this is low सही ये नीचे है और ये ऊपर है ठीक है आप पैर इसको नीचे यहाँ फोल्ड कर लीजिए बस रिलैक्स यूज लूज छोड़ घबराइए सांस लीजिए छोड़िए Okay, hand will be locked, neck will be relaxed.